Soy Melina Rapimán, ilustradora de moda y soy artista textil. Antes yo compraba muchos libros así como de literatura porque leía harto, pero ahora eh, mis libros son súper visuales y me alimento de referencias que tienen que ver con, con vestuario, una de las cosas que, me apasionan, textiles, eh, ilustración y más que nada ilustración de moda. Entonces elegí este libro porque es de, mi, de uno de mis ídolos máximos, el dios de la ilustración de moda, Gruau, que no sé cómo se dice porque mi, francés es pésimo. Y este es solamente de retratos de hombres, pero él trabajó para la casa Dior haciendo ilustración de moda. Hace estos filetes ahí, y eso me gusta muchísimo. Como que tiene una línea gruesa y a veces no los termina, los deja ahí. No, este es un dios, un dios de la ilustración. Cuando yo sea grande, ah, quiero ser como